Ciao pappatori, sono il vostro Alan Nazionale e ogni giorno da due mesi ormai ricevo 7884 messaggi privati sulla pagina Factotum, tutti che chiedono dov'è Sweetie Rabbit? Tutti che chiedono dov'è Sweetie Rabbit e nessuno che chiede Alan, come stai? Ebbene devo darvi una notizia, Sweetie Rabbit. Eh. È arrivato un pacco da Pornhub! Da Jet Sense! Da, da Jet, Jet Sense. Sense! È qui con me! Passa ste cazzo di forbici che vuole vedere cosa cazzo c'è qua dentro. Per non darmi una mano, no? Eh? Però... Tiralo via! Ah! Oh la la la! <laughs> I pantaloni. Felpa! mi sa che la misura è la mia, dai. No, la misura è la mia, tappa che al cazzo me la tengo io. Sei pronta? Sì. Cazzo. Fernando. Ma va? Mi Lascia sta cazzo di scatola, veni. Questo piccolo. Congratulations, we have reached 100.000 yes, <laughs> come si dice? come si dice? Uh! Poi. Ah! Questa è mia, ma la devo cucire qua. È una toppa con l'aggiornamento degli iscritti, 100.000. È una S! I calzini? Ce n'è due paia. No, dai! Smetti, io sono impedito e non riesco ad aprirla. La eh. collana! Ma che cazzo se ne frega, la faccio vedere io! bellissima! Sono il gel per il covid. Tutta la ginnastica direi. Sì, sono leggings per fare palestra, bene, bene. Cuffietta, cuffietta. No, figo! <laughs> Mi tocca arrivare questa qui nera. E poi c'è l'ultimo oggetto. Oh. Questo te lo meriti. Io? Sì. Dubiti Rabbit è visibilmente emozionata. Lo giro? Mm -hmm. Quanto è bello da 1000? 500.000 milioni di miliardi. Qua ci sarà il cartellino. Wow! Wow! È il pulsante per aver raggiunto i 100.000 iscritti. Cioè, se schiacci succede qualcosa? No, si chiama così perché è il pulsante di Pornhub. Ok. Dovete sapere che quando ho rivelato alla mia famiglia che facevo video per adulti, loro hanno guardato la mia pagina e mi hanno detto ti devi vergognare. <laughs> Hai soltanto 90.000 follower Vergognati, torna a casa quando ne hai 100.000. Ora finalmente, grazie a questo premio, potrò ritornare a casa a testa alta. Grazie per esservi iscritti a Factotum da Sweetie Rabbit and thank you Pornhub.